wenn du auch keine Lust hast, dass ein Selfie-Posten aus Paris wieder genauso viel kostet wie ein Champagner auf der Champs-Élysées, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.